Benvinguts a un nou vídeo, amics i amigues. Soc Ricard el Mag i us faré un truc de màgia en què vosaltres heu de pausar el vídeo a la carta que heu pensat. O no, no era així. És un truc molt clàssic, el que heu de fer és pensar una carta i després de pensar la carta, doncs, eh, fareu, en comptes de que dir stop, fareu pausa des de... No és ben bé així, però intenteu tornar a explicar. Com? És que... Com ho vaig explicar? A veure... Doncs és així, tio. Ah, el truc de clàssic de... que el mag passa les cartes. Eh, és el que he explicat, no em facis cas. No, no, no. No, no, no, no ho has explicat bé. No, fa així o no? No. no, no, És el truc clàssic entre que el mag passa les cartes, gira les cartes... Ah, Vas a les cartes? Sí, però no em graus. No, ja greu, gravarem. Ah. El Marc passa les cartes? Sí, jo t'ensenyo les cartes. No, però si les veus, quin sentit té? Ah, va, que jo no les veig. No, és el truc, que el Marc passa les cartes i ell sí. diu, i l'espectador, i el que li fas el truc diu, pa, para, i llavors ah. pares allà i t'endivina la carta. Però així no veuràs res. No, és que es posa ah, així. Va. Ah, així. Molt bé. Ah, va t'escolto, no t'escolto. la la la, la la la la la la Bé, el que faré és un truc clàssic aquell famós que jo passo les cartes, el mag les passa i l'espectador diu stop i tria aquella carta. En aquest cas, com que és mitjançant YouTube, doncs l'estop el fareu vosaltres apretant pausa. Ara sí, comencem. Us he dit que era un joc truco, cutre. Truco. Cutre. Truco. Molt bé, això vol dir que ja us he endevinat la vostra carta a través de les anotacions. Però ara ve el millor. Li faré el truc, aviam si funciona el truc real amb el meu germà. Ja grava? Sí. Molt bé, el que hem de fer és enfocar les cartes, no tenim molt temps, tenim un minut i pico. Tu has de dir stop quan... Stop? Eh, espera. Eh, no m'ha hagut, eh, no. aquí hi ha truc. No, és que ho he fet... Stop. Escampat. A veure. Sala vale, la carta, aquesta, sí. posa-la a sobre, i ara... Vale? Molt bé, ara ja està, no? Ara faré així, pling, plom, plum, plam, aquesta ja no és la teva carta, l'he transformat, vale. no, no saps com, si fan pausa potser sí, càmera lenta, però no dono pistes, ara el que faré és plam, plam, plam. Eh, no... Vale? No puc seguir les cartes, si les Vale, ara el que faré és remenar una mica. I, Renato, I ara agafaré una carta per veure-la quina és jo, per donar-me una pista, aviam si em dóna una idea de saber Va, quina carta ràpid. és la teva. Vale. Vale, ara continuarem remenant. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. S'acaba el temps? Sí, crec que és aquesta. Vuit. He comptat fins a vuit. Sí, és aquesta la carta. No sé com ho he fet perquè he remenat i... Y mira porque porque así y fat pam! Esto forma, no sé tú. tú. Y ahora estás aquí. No, ¡Salta! Tú, tú esas instrucciones como hacer? Vale, salta. No. Pero salta. No, no salta. Es que no